मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट की बैठक में गरीब किसानों और युवाओं पर ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे इस वर्ग को बेहद खुशी होगी जी हाँ कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए और सरकार ने कहा आज सभी वर्गों से जुड़े वचन को पूरा करने का फैसला किया जा रहा है कुल मिलाकर शुक्रवार को आभार सम्मेलन भी हो रहा है जिसमें राहुल गांधी भोपाल आएंगे कैबिनेट के जो निर्णय हुए हैं उसमें 21 से 30 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को काम दिया जाएगा 21 से 30 साल के शहरी युवाओं का पंजीयन 10 फरवरी से शुरू होगा इन्हें साल भर में 100 दिन का रोजगार मिलेगा शुरुआती 10 दिनों के बाद 90 दिन प्रशिक्षण के समय काम करना होगा इसके एवज में सरकार उन्हें चार हजार रूपए महीना देगी इससे साढ़े छह लाख युवाओं को लाभ मिलेगा और योजना के दायरे में दो लाख वार्षिक आय वाले परिवार ही आ पाएंगे इसके साथ ही सरकार ने किसानों को भी खुश करने की कोशिश की है प्रदेश के 19 लाख से ज्यादा किसानों को हर साल प्रति हाउस पावर बिजली बिल देना होगा सरकार ने इंदिरा किसान ज्योति योजना को मंजूरी दे दी है इसमें दस हाउस पावर तक के सिंचाई पंप उपयोगकर्ता किसानों को चौदह की बजाय सात सौ प्रति हाउस पावर प्रतिवर्ष बिजली बिल लगेगा दो लाख अस्थायी पंप कनेक्शन उपभोक्ता भी योजना के दायरे में आ जाएंगे सरकार ने एक और वचन निभाया है उन्होंने कहा है कि 100 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को एक रूपए यूनिट के हिसाब से सौ रूपए में बिजली देने का फैसला किया गया है इस योजना से बासठ लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा इसमें संबल और सरल योजना की हितग्राही लाभान्वित होंगे अगले बिल बनने पर योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा इसी तरह सरकार द्वारा एक और वादा पूरा किया गया है सरकार ने इंदिरा वृद्धावस्था पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को छह सौ रूपए पेंशन देने का फैसला किया है अभी इन्हें तीन सौ रूपए पेंशन मिल रही थी छह वर्ष ऐसी अधिक के मानसिक अविकसित बहुविकलांग बच्चों को भी छह सौ रूपए पेंशन दी जाएगी और इसका